kupulapulamuza endala naye kati yono atamanye gyendi halo ono abadde gundi eh, polisi kamanda bebayingiddeho nakulweggulo nadendina okuttibwa era singa bukedde kati byakuba naye bali zingiza owa bukedde mu lumbeerwange ne red paper buli muntu gwe basse bateekamu ebyabwe ne babuzaabuza abamawulire ne babuzaabuza public naku lweggulo nadde nnina okuttibwa naye njagala okwebaza amekamanda njagala okwebaza jeno sabiti omukyala mariyamu kalugaba sister wa presidenti familia yingi niyabyandala ne badepano badepisi bekatwe nona abaddankubira esimu zatwala lijoni eyo ne ekikosi owekirimanyaga nakulweggulu abantu bokukyalo bewunyiza nga amagi mangi nnyo kusawa nga bbiri nabadde abatemu nga mba monitaringa era mugenda bawulyanga boogera nakunga bbiri satu nga nze mbawulyanga boogera era nze nagambye abapolisi zesobola statement these people are known babamanyi the killers are known their sponsors are known and i have video crips have audio crips some not going to bother about them kakati okay. basindisa abantu ewange okukola save guno nomulundi gwakubiri nabayiseko nembakubira nejambo everybody was telling me not to go home nembalinda nebansembolinga nendyoka nkozesa balayizi bange security esitukiddemu mangu nnyo nebazingako amaka gonna naye bali babadde bagenze badde bagenze waliwo ne wanaiba wange omu webatuukidde nayebyo maama wange yaŋamba nti bwobayogera olekanga mu ensiisi byezirira mu ttaka si for you the problem uganda nizimake nti ate bwe teba kakati nga bwemulumba bano no omuntu bwavumiti nga libategeera kyalidde eddagala lyonna eryobutwa bakuba okusesema Why? Because once you say kusesema, then the public will know what's the cause. Lubuto bwe luzimba, bakuwa mpekeza kudukana. Kati mwichichi bakola obubi. When somebody talks, abayamba okutegeera byalidde ne what type of brain that such a person carry in his or her brain. Kakati kasena genda wana. njagala okube ka recording kano i've told you i have recorded a video and recorded the tape kabawe it was upon the, the, the what to do yeah but it, it is not our fault if they choose to to withdraw why, why, should they care I just simply leave those things there hmm? just look at it I think this that, that, that I told you that we, we, we, we needed to use and, uh, and how much money do you think was supposed to be handled in. No, actually, one of the things I, I used to care about was mainly uh, the money then the target. What was Alpha saying? Because that is also another main thing we have to think of. No, I, I, I really want to I really involve myself in the details, but uh, the, the, main thing I wanted us to do is very simple. Is uh, you, you simply let them understand hmm, that you have the capacity to do the job, and thereafter you let to go. You get it. The moment they, they, they, they have paid you, they, then you execute the job and move on. Do, do, do you need to, to study so much? Simply told me the target and where to find the target. That, that is all we needed. So, like I was saying, what is the exact update? We, we, we have to know exactly uh, what. hmm? Like, eh, eh, if you were to tell me that eh, this is it, then the rest becomes very easy. I want you to be very direct. Should we now? actually, what is the next move? If, if, we are to do something, what exactly do we do, do, do we have to consider right now? What I'm telling you you have to wait from Alpha. You, you, it is not your responsibility. If Alpha tells you hmm, and shows you the green light, you know it is it is very good. If it does not happen, you just know it will not happen. So that is the whole thing. Hmm? Simply, we have to wait for. I have to wait for a phone call. which certain he is going to is going to call at the end of the day hmm? because the list is being no ajja kuba tujja kusinzira tulabe butya bwebigenda kukola ekigenda okukola so tis as simple as as that i don't want to just wait just wait just wait just wait, just wait. Just wait. Just wait. Just a week, just a week, just a week, just a week. Just a week, just a week, just a week. So you keep your machine away. What, what are you doing with it? No, you see. Antikati, obuzibu obusanga bwa. It is, it is my. Anyway, anyway. You first extend it there. You extend it there. musanvu akulenze omwenda pale fm ekola ly'omuntu wa bulijjo okwe tukyaleda kika zino zimaze otambula kumi na mwenda ezigenze ku ssawa ziri ssatu ezamakya g'olunaku lwairo nteekateeka oba program ah, bagiyise the patriot mwoyo gwa ggwanga tulina omukukunavu yosefu tamale mirundi mutabani wa yowaana ne mole okuba essimu okuba yaki why are ringing me kakati abo abakuba essimu bamanyisa essimu y'ebyuma ebyo tibwokuba essimu it has to go back they'll continue kati mbasalidde amagezi kati gende mumaaso hmm. era kajja kudda bino bikitamale mirungi yes ba planning to kill me naye nga mbalaba bali kisugu baadde batudde kisugu ne mbalinda ne badeployinga ne bagundibwa ne mugenda babulira and the voices nze nina video crips is now up to government nze sigenda ku polisi no ogenda balikabainai bajja batta abantu bajja kubakuba kubanga what you don't know what's the cause of all of this bwe banwanyisa ensi teyategeera lwaki baali banwanyisa they knew had information about the way they are killing people here nga babajja mu uganish bazitwala ebweru kakati abwe bakolera ensobi bwe baali nzitidde bwe kye basalawo kunkuba mawulire gaabwe ndi mutamiivu ndiki kanagisi kati yekuku mikulubya uno bwalet paper story that me put mirundi under the bus kakati bone balowoza ndi my proximity to the president nawandikanga brief singa nakalimazi wamba was network dedicated imbabazi yale survived poison very many times kati bane balowoza they can incite me president yangobe eh? turning against him bubayitewo nekibalema they have tried many ways the recent one somebody deposited 500 million on my account i told the bank to return it to the sende kuba yalivudde ku account era ndina omuntu gwensaasira ennyo abantu abasinga obungi abafa a person nakolanga naye mu state house i revere his name ati eh, one state naye bamugobayo wozirubaling me eh, socalled luncheon bwejatulya fena ekyemisana nenkubira gwagamba mpita ku kyemisana nga takimanyiiko bwe balowooza mba sibamanyi kati what has caused their disparation now omupakistani gwenakubanga wano was arrested by the international police bamusibye ali waabwe kalaki bamusiba emyaka musanvu nebamutanza nemiliyoni za dola satu kakati un report human rights report neriviringa 3000 ugandans were recruited as workers to go to arab countries but uh, immediately they arrived at dubai they are this nation was diverted to India. And they were killed and their organ is extracted. We are talking about 3,000 Ugandans. Abantu enkumi. Enkumi satu. Kakati bano, bebate gira, ti mpakisani pa mkute. Pakisani pa mkwata, yata siru. Abali bano vyali akona nao. And they have pictures of these people. waliwo afecyalinga prominent lennyo era eyabadde coordinator mukunzita alufa mumanyi kuba yakubye amasimu disparatire nga gonna ngawulira byekubidde bonna mbamanyi ekyuma kyange kikuwa essimu ne audio ne video crip abonna mba balaga nga nayegadde babatte babakuba ne babatta kagazi ndibasalawo nti etasa eriminatim alabika ayina evidence yeyatuwaayo nebapulaninga the first meeting the disagreed omu nagamba coordinator coordinator no bamumanyi mukampala muno bali mwezi owo wama bali mwezi tumumanyi oyo ambuuze bali mwezi enakawo batamumanyi but protect their homes and property abantu bajjapo kubaba bati protect these people's properties People who pounce on them and kill them. The voices are known. Against they disagreed. One of them went and informed my friend who is a general. The general rang me, told me, don't sleep in your house. They're going to kill you. Oh, told the general, I'm not a coward. I will sleep there. I was ruling these people. The following day they deployed. era mu meeting bewaana liya bagambye naye bwe tukikola kukiyita ku mwene embeera nti abataka bwesa tebaliiwo tujja kugenda mu mawulire badaivati kyemboga nti bukedde ne red paper bya under the total control of the mafia gang nababuuza nti why is it that buli musajja gwe batta bukedde kulu bya sitoola agyolekeza mu famire is a diversion the, the, the proudly said in the first meeting at Kisugu, Yakati, Baba Savie, a million chikumi. Million chikumi of Saja Vagas. Bako evaluation in Kuchengera, Chengerangari is You kill me as Captain Nansan. The Bako evaluation Kukabalagala Nevaganda, a ah, ah, eh, Walitain Gond, Kazinza removed to Zana. kuzana nevababuuza why do you want 100 million to kill the target nebabagamba bali abasajja bagezi Baba nti between kajansi and kibuye waliwo patrol vehicles ttaano patrolling between kajansi and, and kibuye petrol stations many police stations bazimanyi and the manpower and the movement of people kati bagamba nti aa ah, ah, zana mwangu but we don't have silencers amasasi gajja kuvuga intervention tuddukirawo nga mbawulira wekingi their meeting kakati bwe babadde bamaze okudeployinga their target nze i was told not to go home i went home kubanadde mbamanyi bwe bali kasita omuntu akuyintimidetinga kubanga olina okumanya akubuulira yaani nebaga nti akasolo abaganda baga nti akasolo akanaafa tekabuliza ombe kagiwulira but the, the, the, the hunters have a, a strategy embwa zigoba ebide kakati akasolo nebakatwala ku kizigo abaganda tukiyita kizigo mm. the most quiet place kwekuli olutimba ne shapu suuta kati akasolo si kasiru kokaduka eno embwa kalagebwa eri nti ewali safety kakati ate nze simbimanya ebyo ebyaliva psychology i drove and went back home nenva nemumotoka netambulira nembeera nebweru kakati day before bajja nebefuula abaserikale abakola patro nebabeera hoho omukazi omuwanvu oba yavaawa naabatema kibooko kasi abapaimbooka empisi ziva ennyo ne badduka tuyina ebyaffe tuyina ebyaffe ye tuyina ebyaffe ezompita wakuzanya nti yesu yanwanira entalo zange aaa yesu ali mukulu <laughs> abalwana entalo bali wano ku ttaka ejyefuntu ziriri wano ebyomuggulu eyo air force kakati bwe badduka yesadde ne bajja emisana nze nga pulani zonna nzimanyi baadi bajja kulumba saawa ssatu nga nyingidde but i had alerted my people my allies in government kyenva mbagamba ti omukazi omugezi tovuma balamu bo bonna ne bwoba obufumba ogenda kubuvaamu olekangayo balamu bo t nze nagaana okuva ku museveni nabagamba temujjawo bwakuyimbira ti olubuto si lwabalo n'olugyamu kati ikuba ofiiriddwa kubanga produce the baby but a baby that all the gym you have aborted is refused takasolo gye bakatwala ngende ewa mbabazi kuba bajinga tepu abo benyini ne bajinga tepu president najiwulira president yaŋŋamba genda mu president's office ngende mubano nenjabata Museveni was encouraging me to commit murder. Kubana Lima Zoku was studying. Because I could jump with Vanabaku, which I took in there. The very first Mukbay on the Mutu and the Lake Boa New Vis. Any Omri Mawafa, when you know, Ninja Baka said Jagui, Kananaka Amba. I can give him a job, media said. Ninja Baka, you know, Bay on Quasum. Nimba de Mesa Paso Jisorovin. Kageti, you and Yabariko. I was surrendered to them, they have surrendered themselves to you and. wanted list. Interpay betaga. Sirisa with an Ugandans. Atena bagam, the professor Kanyeris, we are again to Okufa. Yandi Tialisti Yaba doctors. Avalimo, ah, network a tavern to Marwari. Kubanga's Banuganda and Bamai. The moment he went to Congo, the prices of gold, diamond, collapsed. Fetuwa Yunga Mwani. Kakati Babakutegeza. nti omutima gugula dola emitwalo etaano egundi eh, ensigo zigula dola emitwalo esatu esatu obusomi okkere egula emitwalo gya dola etaano kati lokwata human being it became commercial balina okutta abantu bangi they had to kill many people but the man the rate professor surrendered the rest of doctors and their network he confessed tomirangani nabiyingiramu nange simanyi nagenda kuwola mu sente nebakwata eddwaliro lyange naye netiwaka nagireta bonna gyebali wabula the problem banzitira omwana even targeting my wife akati wife oyo bebamukwata naye nkitwala mu byuma byange newodiyo naki sente yabwe yali lugazi dokita werugazi yali aliwalinga waliwo nakazi kaliwandegeya namusuula eddalo owokubiri neyetuga Eh, ejefuntuzi eh, liri kutaka kuno kutaka ejefuntuzi penduzaku kimawala naye ejefuntuzi liri wano nebagamba nti the only human item on me is the flesh im not an ordinary human being if you are fighting a human being mirundi is not a human being mulala kakati abo nendetamekamanda nenkubiramekamanda ne nekubira gino sabiiti bira bakulu bemmanyi nembaga nti temulimba sibalimba ovidiyati njirina ono vidiyo ono kakati ndowooza ne bagamba ate era nekitadde ne ku social media ku bibino byonna kugoba mutabazi kuteekaku kawala ako kujjaku pologulaamu zange kola ki nga babikola beba bikolanga if you are going to kill you should be a serial killer but you would be discovered Because when you hack, unless you can pull a trigger yourself, this is criminality. You said the criminality. Because they have ended up exposing themselves. They on record. Gondi Alpha. Alpha. Gondi mission, Yajiseyo. He might have got information that there is a heavy deployment. Najita Alpha. Alpha. Yavademirion Yatan. bamugambye ekikumi twategeragana ekikumi mission yefudde mutwala ataano isaved nakyobe nakyobe mission bwe nagigwamu babawa miliyoni bitaano nga bwebutatta nakyobe ne miliyoni bitaano ani aziina miliyoni ataano ani agalina ani azirina eh, yes nayamba lumumba nankabirwa ate nankabirwa yagenda kumpabira bali bagenda baasa nabo tekati sabakwata ku jamiru mukulu nebamusiba nebamutrentencing tukwata baminisita bamuseveni bana tusala mutwe netuguweereza nti mute he saved them kakati ate nze nesavinga ti if jesus did not resurrect ate singa tumugoberera ti avresurrected naye nze n'abapolisi nabagambye nabagambye mubiwulire bibyo wulira alufa nga ayogera wulira bana there is an idiot ekisajja ekyo ekikulu kirinakawo is an idiot coordinator kikicoordinato mugenda kiwulya nga kyogera the police must ensure to save their properties protect their properties protect them me sikyayina kati ive exposed them internationally ive exposed them domestically i have finished my battle the battle now rests with the public when you come back again nagamba abasajja bajjibwange nebanziba nembakwata nembatwala mu kooti omulamuzi nemugamba ate release them why bajja nembakwata okwokubirinja batta if they come again let them come again but now mbamazi tulimu kutya okwaki sujja betefutefu okugjaku obulamu era nti baabo missioni yafu gwe bamanyi ebyuma ebikwata abantu ne vidiyo abo nga nagadde nti mbikube alufa mukube oyo coordinato mukube meeting njikube jenani yamubuulidde nti tasula mu nyumba tasula mu nyumba jeno is efulu jeno siba nate benjogedde they have been exposed kati is up to them to make a second move today have survived come make another gund njabattira mu kkubo busajja nalinjabwe motoka yinza okutomera tulera gyotalabyeko yinza okuba ekiswa ekitali mulogoodo mubidangamu mutte bakaweesi mutte bano bagonde bana bakazi bemwata ate gurupu yemu the killers are the same friday friday the killers are the same oyo omusajja mukiga the condeta is emukiga the head of the killers is emukiga womanyi abantu wetutase eggwanga ah, ah. nze wange bikuuma nze muzukulu waabwe oli muzukulu waabwe agwe bakutaasa oli muzukulu waabwe mhm. kati bakutaasaakoki kati etasiweit katepo akasigadde mpoza musanyizi bagajjeko kakati njagala okubabuulira encourage all of these people to talk of their nonsense because the level of education we have is different munadini nga lwanga i sat with lwanga for four hours wanudde eri ayina nejalaga natagenda and i told him about federal titesoboka lwanga told me nga vaticano jere lwanga is honest in his federal argument temugani tali honest i talk to him okay, okay. No, I'm so sad. No, quando? Yes, dear. How, how, are you? No, we are just doing fine. And actually, we are very ready. Uh, but what we, we actually, we are just very ready. I can tell you we have everything and the, all the, uh, the, the, the assortment. Actually, we have also informed our informers on the ground. Yes, yes, yes. No, that is okay. That is okay. That is okay. I think something can be done immediately. Yes. Yes. You tell well, we need those our money very few. No, actually. Ah, no, no, no, no. You know, sometimes, you know, I'm called Karancho. They, eh, that is my code name. So you thought you was talking to some monster or some stranger. No, that is not how things work. Yes. No, but you see, You, you see, uh, both that is upon you, it, it, it, the, the, that is upon you according to how you think. No, mzee sio lazima, sio lazima. What we normally do, like, uh, okay, let me first inquire, let me first inquire. Now, devil, now what is asking? Hmm? That in case the, the, the, the, the mission is, is still down, that what what percentage of the payment is he obliged to pay? You see, exactly, that those are some of the things I was talking about. That once one wants to, to, to come down, the main thing is the... Uh, No, you excuse me. You first extend it there. You extend it there. We first discuss, then we get back to you. What I'm saying is, what percentage do we need to tell him? No, actually, if they want to stand down, the, the, what I would expect is them to pay at let them pay 40% of the mission if we cannot uh, if we cannot handle the situation. No, you you you you tell him that. You tell him Okay, okay, anything. Now, of course, actually, according to, to, to the resolution that we've got, it is supposed to be 40%. If you can now do that, then we do the cleaning and then uh, the, yes, and marking the footsteps. Because now we had the charge organized, we had got the vehicle, we had the, the, the, the men on ground, who have been doing the surveillance. So now to minimize the cost and also give them a token, you make it just, just 40% of it. Then we can close down. But what could have been the problem? Mm, mm, mm. No, for me, I do not have anyone who really knew the mission. No one, apart from, yes, Alpha, but no one else. And why would it be? Now you say he's talking of it all over the radio and TV, even on social media, that the practice, uh, anyway, anyway, that is okay. That is okay. Now do your obligation. Then for us, we know how to handle the situation. Then we can wrap up our business and, and go back home. That is the whole thing we are looking at. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Kana huyo mjinga kabisa. He's a very stupid, you see. He's a bit of a coward. Me, I know him. He's a bit of a coward. I think he was threatened. He was also, actually, he was telling me that he, that we first relax. Then I asked him whether we had to, to should we pull down or we simply pull up. Then he was like, no, I will tell you, you go to your location, prepare, then I will tell you how to set off for the mission. But again, now several things have been happening in between. So I don't know what exactly uh, led to that conclusion. No, he normally does it. You know, there could be chance maybe he got another team or something of the sort. But again, he wouldn't tell me that the whole deal has been exposed and it is all over. Even some small, small tabloids are also taking emotion of it, the writing a story that is going to be killed and all that. Personally, I told him earlier that uh, you can want to do such a thing, but the, uh, the target, that is why I was telling him some, some big money. He was just proposing 50 million. I told him, no, it has to be 100. There are some targets which are same but the rate of investigation after executing the job would be very hard. Mm? And when you look at the, the security lines, Hmm? Look at between Kajans and the Chibuye, they are fully fledged police stations and they, they, they are about five, five patrol vehicles alone. Now, if anything goes off because we did not have silencers, it would attract attention and several people to come. And look at the military barracks, there are also some are two military patrols along the Road, just between the uh, Kajansi and the, uh, and the Chibuye, the military patrols. And most of the junctions, yes, they, they are, they, they are, uh, the, the field force personnel, they are there, so. the, the, the situation was not good enough and it needed a very swift operation which which actually attracted so much so i had to tell him so now if we need the photo positive pay our photo million then we move on there's sort of nothing we can do exactly he has to pay that as soon as possible job to another team which means alpha has killed many people omudde bakyogedde nti olumu akuhaya akayalinga tiimu eno ate nakayalinga eno bwatyo bwakola kakati we musajja coordinator bwomutunulira musajja alabika ngaomugagga musajja alwoya yagambye musajja nanga mumazeeko emirembe abaana bange abaki namwe bemwajjanga muoganize mwajjanga mumbwa tebalina baana no tebalina baana bemwajjanga muoganize nemutta bo tebalina baana Κακάτι είναι η αρέστη μαϊκές του δε πόπουρέσον. Σύνζα και είναι κουπούρις λόζι νέο με ζανού, άλλο φαϊς νόου. Δε γένου που κοντάκεται τη μη, ζαλάει του. Αντί να είμαι γάει να είμαι μάι. Όμως σαν και άντα αν του άλλα κουλάνς, ο γιο μου εγώ μοιζάνιο. Αγίσου του κόλου γιου μάι φρέντ, ντζε σιγκέντα. Ήρα για πούζε σήμερα για γιτζίκο. Ή έτσι μην είναι τίποτα νάμπα μάι. Μπαμπά ντύβα κόντινε τίγκα 3 days. Έκει σούκου. Γκάμπα σου νόλου για κουέντι. kati ekyo bakaweesiki ekyabalema nga bamawanga malala this would lead to further investigations nebyo wano bijja kusirikirawo kati singa akabukedde kakuba ebigambo bya mirundi ebitali nayeezingizo owabukedde ewange waka kumukola singa ekakyusiza dde ebigambo biri kulalala kakuteka singa okuonona wano ne red paper those newspapers are under the total influence of the mafia gang that is killing people here akati tekiwedde ive rested my, my, my case they started fighting me thinking amuyis am not anese man bwetumujana nga tumuteka nengano ogendaaakwasa bmutwogo bagwasa nze sireka mupiira gwa ddulo ah, ah, ah, tegusula ogwange tegusula mmaliriza omulimu ejogo ndikubye ne ndibayisa mu boniero through the yanas baddangamu ne bantabaala isup to them now baddemu bannumbe nze yagambye n'abaserikale ekiro nti mugende teino mugende lwabakuuma wano muzeyi tetuyinza kulekao nebalekawo byebaleseewo bwenzize olabyeko omuserikale mumotoka yange ffe yesu si yatulwanira entalo zaffe abalwana entalo infantule yawano si ya muggulu yawano infantule ejja effuntuzi omuzukulu tasobola kuva kumabega gajjajjawe nago okujako nga nooli teyali jjajja tikisoboka kill my son you see you killed my daughter wembatuusiza before you en kakati omukyalo oli nate ekyamunyonyola this is not the first time Museveni to face a strong Omengo. But in other previous uh, examples, Museveni emerged victorious, he triumphed. Does this woman remember a bishop called Niringie who got early retirement to fight Museveni? Has this woman forgotten Father Gaitano? Where they, did they have an impact at that time? because he, why didn't this the people the voters listen to gaitano and niringiye and other hostile priests emaokota gye bakubye mutuluza omwana w'emyaka abiri mu etaano mutuluza yatona egundi yatona eh, eh, emeza ya uzaali faza nakuwata embazi nagitemamu takkiriza mwena yagitema embazi yagitema didenti mutuluza wina if this by effective didn't Motorosa win at the time when a Catholic priest pulled a, a, a, a buzz Nagatagada Benali didn't Motorosa win on Chibia in a manage yabadde atambula wano nawali singa mwempita ne mubakubira kibi batadda mu kwambala ganduula amprovokingangako nala kakati kasolo mwamwekubiddire muteekayo nesenaki but even without that man nze nagenda bifeerekiso ndibaŋŋamba twagala kasolo addeyo nga takyalina escot takyalina convoy kasolo yalina chance and eh, abo muzeyi beyali baddalowoozaako yo kasolo omuwala ono owa bravard oyo eyakubye mbidde nabeera next ku mpuuga abo kuba tulina kyetuyita political valley addition ti if i make ye minister ngaofunye obululu bwe buti kitegeeza osobola okube next time constituency ogitwala ye president yakozesa nyo economic value addition naye bete byakoze ku luno yakikoze kamya yakikola kamya ekyogerako kamya yakikola kamya yankuba gye bamukubyemu yabaddeemu nti gundi yali yafa nnyo ani kasiba nti yali yafa nnyo naye afunyeemu kasiba nti yasinza faamu yembizzi enene esinga abanaatize basinga okugula tafunyeemu me i know these people eno gavumenti ekolera nnyo abatajagala abajagala tebawa eringa musajja muganda mukazi owebweru yalya egundi kubanga yakugamba